salí. Uh, uh, uh, Vení. Qué mamada. Pa. tu madre! ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces vos también? ¿Qué haces, amigo? A la verga yo como los mato, así, weón, pero ya se quedaron ahí. Y el otro güey, que supongo ah, se murió. ¡Chao! ¿Pero qué hace? <laughs> ¿Qué hace, amigo? ¡No! <laughs> Esquivado. Lo que juego. Toma tu casita. Let's go. <laughs> Súper extraño, la verdad. Le voy a meter un headshot a ese pato, le voy a meter un, headshot a ese pato, le voy a meter uno de 500 a ese pato, le voy a quitar el escudo, pa, la verga, pa, la verga, pa, verga, pa, a ver weón, pa, a tu, a tu ca, ah no, no, no lo I like it, Kaji. Let's go, familia, hoy se come. Uy, guarda. Pa, en serio cayó debería caer mierda. gusta. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. ¡Concha tu madre! ¡Hey! ¿A ah, qué wea? Una o. A ver, este lo quiero matar de una manera épica. Watch out, watch out, watch out, watch out.